Hola, me llamo Romy Quiroz, tengo 31 años y quisiera contarte algo. Desde pequeña me ha gustado inventar historias, crear personajes, jugar con todas las emociones que un ser humano pueda tener. Escribir se volvió mi pasatiempo favorito. Hace seis años decidí emprender mi propio proyecto de vida, Klepka Producciones, un lugar donde pudiera darle vida a esas historias que me acompañaban. De Hace dos años escribí Emma, un guión inspirado en la búsqueda de identidad y el miedo a enfrentar nuestra propia realidad. Una historia reflejada en otras, observando y descifrando la vida de los demás. Klepka proporciona el equipo técnico todas las herramientas necesarias para el rodaje, el cual equivale al 27% del total del presupuesto. Nuestros patrocinadores aportan el 30% en especie. Sin embargo, necesitamos cubrir el 43% restante, esta campaña nos servirá para cubrir los gastos de las tres fases de producción. Klepka ha producido y coproducido a lo largo de seis años proyectos documentales y el cortometraje de que sí de Eder Holguín. También hemos apoyado proyectos de jóvenes como el cortometraje Aunque la muerte nos separe de Daniela Gómez. En 2013 dirigí mi primer cortometraje de ficción, Aire, ganando Best Video Film en la Banca Film Festival en Portugal. Emma tiene un elenco muy especial, siete actores de gran trayectoria en cine, teatro y televisión, y cuenta con un crew de 23 personas de toda la República Mexicana, logrando un equipo talentoso y comprometido. A todos nos gusta el cine y es por eso que queremos invitarte para que formes parte de nuestra película, de que puedes vivir el proceso de principio a fin. Pero no podemos solos, necesitamos tu ayuda. Si necesitas más información puedes entrar a la fanpage de Emma o a la de Clep. Gracias.